Mega Tudia et Mega umtamker ar montre evit vite goel adela la brezon des garblements. Rick et bilou d'Asis que adore, penoz et zerebar et Péan. Tuto Dion Day. Hey, hey, ya, lors jurek!

Oh putain. Je derrière qui vide tourne Putain, alors avec mais Wabars tranquille, Dredda faille et. Bon, Madé, des skis d'Aglem vraiment. Eh oh. T'es te fait déjà Bon, ouais, oh. Bon, bah, Dion d'Aubert, euh, euh, l'arboisonné gagne le Léhal. Allez, tu te braises et je <laughs>

Thank you. la vie vie to create in my J'ai Take it for granted de train J'en ai plus qu'un trait Make de c'est de À la couronne de blé de mon rêve Plus avec cœur en or C'est la roi de les gens Plus me de de la je recrute C'est vous de le pays de la route C'est les wars, de je n'y ait pas Plus de qu'elle est je Tout le monde en de la maraque, qui donne Rappelle un centre, mais non, c'est

T'es Mais war, t'es obé fucket gant ar video meus gret Ah, meus ket gwelet. Peus ket gwelet Non. Ouais. Puté. Mais l'ors gerek, l'ors gerek, même sera, l'ors gerek. Alors jaden Non, non, ket. Même mais ket. Non. Mais mais an, on vez ar ranor si tu meus prendre... Ouais, ar ya. Hmm. Ya, ya. Hmm. Bon, mais ça rend cuit. Quel nom Dribbler. Mec, Chrisman, même sera Allez Vous l'avez péter. Yeah

Euh, euh, euh. Non, non, mais Travalzo. Ouais. Hein. Travalzo Ouais, ouais, hmm. ouais. Mmh. aussi. Spi, Ma, calendar. Non, non, mais Spi, il y a Spi, Feu, c'est Gouderand, Carbon, Devué, Zone Tom, bon, euh, Brain, euh, map, map Spi, et ma et ma dit. Eh bah, t'es de chance de manquer Bond, Duty Free, Pegger Modal, Tewar Petra WFB. Eh. Ouais. Piou et Caris Piou et Booba Et Trésor hein Non, mais non. Non, mais.

Ja, maar daar Ah. Tu Maat. Je hebt die distribueerd, Martisch? Ze schemui. Ze schemui à distribuer On a gewoon litra zo kut. Ah. Coréo. scoreo. Coreo Ja. Aga m'a dit. Mais qui gagne ma, mais parce qu'il champagne Le skate chistre On va se rendre, je suis cavalou. Bon allez, la cure horaire, là, man. Coreo Mésus, là. Ce distribué, le en dans rezouré, on

Mais les Rocket Force, qu'ils ont un barman. Les Rocket Force Canada. Et Lance Géré. Bah, Lance Géré, car Jaden. Bah, parce que Lurio et Cameron Enbro. YouTube. YouTube pétard. Mais mes, euh, mes, os brûlés de mes. Euh, YouTube zo andazan, pote. Sais-tu Bah, non, mais Mais, mais andazan, aïe. Andazan, nous serons qu'à audio borné. Bah, Cameron Ronan Droit borné. Bah, parce que Lurio Ronan Droit. Mais parce que Daga Lurio, mais zo une arzour. Rank foot. Aïe, moi c'est bon. Yo. Et bah Guarn avant on est correct brain là. me de hein. dover en struggle vers YouTube. Ya c'est tu 15 d'un produit en distribué le crois mais de ce en moi. Hein Allez, poigné Kenavo. Kenavo, ya. Ya Madé. Ah. Saluteur Armand Mangon, euh, Elzakor. Elzakor, ide zonet euh, just war leuren en tild tu chantik gant l'astrolat strolat pevarlam. Madar jo ganit Ha, ah, mon ara, matre. Penaos tous kavet arzona zonade gamman e gwell broadel ar brezonek. Fiscal, euh, plus jusqu'à non, ya. Euh, Ouspen ne reke glau, c'est euh, <laughs> sympa. Euh, ah, ya, sorti génois, enduit de wa euh, à euh, agar bujardur, euh, quand a en man, euh, vid euh, erbean brezhonek garien esu ie, setu enoz kanet ve kalzik e brezhonek, que nous talvezo dar a c'hoaz muioc'h kan an en ya. Tant mais Woodstock à Brezon des il y euh, mm. <laughs> en a un quoi. <laughs> Nous sommes que Machelan l'arrêté, mais mais il y a il y a ces zones tant mieux à l'air l'air m'avait à cavé en ol quoi. Valeur et d'adig ma trampe. Il y a fin les osb de From une tombe sur Walp et qu'on est d'Arganawen hors bro.

euh, barbaloutique nos actrices actrice euh, son adé qu'elles ont envie de s'afflicat à zo deux de mes et mischkerzu à gaz au vent d'avait en skinier des et gouel euh, gouel kerné et gouel euh, en orient vers fil à ah, ce tu as classe carium Rouda un temps en doire son casé on nous testé nous au de gagnon son éris au de gagnon il est avec chaud son hérèse agit là-haut Hag ton nu en gounel a zo a taout.

Gazé, gazev écrivez donc an égalé et galleg ag brezonek tudal d'ascrivadium, skrivadium et aouenou e Tu pegur agevo, tudenu, tudenou deus, euh, deus euh, breiz, me ie deus broskadi ag deus euh, brospagne, bronavar. tu à don et mizeri. Wow, quel zigadra ou même sera Ya, ya, bah, arrête de devant. Ya. <laughs> Merci Brazit.

enquête Le raid est payant ou trop Mais non, enquête c'est 100 novembre. Mais mais de ce qui est place, vu d'un argent, il y a une kin, on va avoir parc les Arzour, n'importe quoi. Mais quelqu'un avait dans l'entrée, c'est le bordel. Oh, ah, elle est où elle est dit Gamerman Ah, c'est sûr que mal. Petit Gamerman, pas le droit d'aller après la mec. C'est tout en entrée, un petit Gamerman, de la restreamer.